गाड़ी चला समाज की शोभा यात्रा गुजरती हुई जा रही है आप सब पार्टी सीताराम डेरा मंडल की ओर से मुखी समाज की ओर से आई हुई इस भव्य शोभा जा रही है बहुत ही सुंदर नृत्य शैली के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सीताराम डेरा मंडल की ओर से कर्मा पूजा की शोभा यात्रा में आप सभी दर्शक बंधुओं का आप सभी का

ハハハハ